ということでですねあの応援してくれていた某企業アカウントを見たら別のバーチャル YouTuber さん推しでした、えー、そんな3番目4番目の VTuber イルハートですはい <laughs> 切れそう <laughs> はいというわけでねあのこの間ですねちょっと間言っちゃったんだけどイルハートね天神琴音ちゃんの1周年ライブ神降臨ポンコツ神様が1周年 ね本当に本当に本当にありがとうございましたいやなんかさあの見に来てくれた人はねわかると思うんだけどあの琴音のイベントでゲストがイルハートと時のそらちゃん響あおちゃんだったんだけどなんかねあの座る位置がなんかあおちゃんそらちゃんことねなんかちょっと謎の空間あってイルハートみたいになったんですよなんかツイッターとかで見たらイルハートお前座る場所間違えてんだろみたいな ですけどあれは私が間違えたわけではなくってあのあれだあのもともとああいう席だったんですはい <laughs> なんかちょっと自分主役面みたいなね生きってほんとすいませんでしたっていう感じなんですけど <laughs> いやねすごい楽しかったですあんなにさ大勢の人の前でねなんかイベントやるのも初めてだったしあのサイリウムっていうのあれねめちゃめちゃ綺麗でしたなんだっけ海ホタルとか言われて <laughs> あれねめっちゃ綺麗でしたいや本当に本当に楽しかったです来てくれた人 りがとうございましたはいそれでねいろはとねあの神降臨当日かなになんかあのツイッターでねなんかプレプレゼントボックスプレボ私の時なんかすっかすかだったのがその場でなんかなんか膝から崩れ落ちるんでなんかお前ら桜して埋めとけみたいなことを <laughs> 言ったんですけどなんかそしたらさ本当にさみんななんかかさばるかさばるどころじゃないなんか <laughs> ねあのねプレゼント いろんな人がたくさんくれてね本当にあ受けた受けたじゃない本当に嬉しかったですありがとうございましたはいそんなわけでね今回はそのあのもらったプレゼントをね一部だけ紹介していきたいと思いますいやこれねあのー、申し訳ないんですけど実はいろはとねこのプレゼントボックス中 何王道動画のなんか王道的にさこう見ないでさ「わあ何があったんだろう早速開けてみようと思います」じゃあ「うわー!」みたいなのねやりたかったんですけどなんか普通に見ちゃったんだよなんか「あプレゼントやった」ガサとかで見ちゃって <laughs> いや本当にさなんか見てうん 感じでやりましょうよみたいな感じで、ね、やろうと思ったんですけどなんか、まあ、イルハートさこう,、まあ、こういうね素直で正直な正確なものですからねまあ嘘とかやらせっていうのがね嫌いなんですよ、まあ、とにかくそんな感じでね一つ目早速見ていきましょううううえー、いっぱいあるありがとうございます何から見ていこうかなうんこれ <laughs> <laughs> <laughs> 開けていきたいと思います いなんか袋にさ「イルハート様」って書いたね紙がついてますありがとう待って <laughs> 待ってえめっちゃ助かるこれありがとう鼻うがいそうあのねイルハートね私あの花粉症がねひどいものでございましてはいえめっちゃ嬉しいですありがとう <laughs> あとねあの花粉をさブロックさあの顔にシューってやるやつ これちょっと高いやつじゃないありがとう本当に使わせてもらいますまだまだねあのヒノキ花粉飛んでますこれから稲花粉とか来ますからね本当にはいおかげで生きていけますありがとうあお手紙入ってるありがとうえー、イルハートに会えて動画やツイートを見られることが私の癒しですですってありがとう本当にありがとう裏側から読んじゃった表がちだったえーとえー、ありがとう本当にいやー これからも応援してます大好きありがとうそしてそしてこちら名前言っていいのかなブラックターの大きい袋ですカピー入るかもしれないけどチョコレートありがとうございますいやーでもなんかこれだけで感激したっていうかお手紙ついてるのがめちゃくちゃ嬉しいです本当にありがとうよいしょで次に行きましょう次はですねじゃーん くるみ入りなんかのお餅なんだなんだあのね読めないんだけど <laughs> 読めないんだけどあのねお餅きな粉とかくるみとかで入ってるお餅なんかねすごい風呂敷みたいなねラッピングがされてます美味しそうありがとうあお手紙入ってるありがとういやいろはとありがとうございますちょっと後でゆっくり読みたいと思います よいしょさてさて次行きましょう嬉しいねこれよいしょうんあなんかすごいなんかねプレゼントにねピロピロのテープがついてるわって <laughs> いいたあの言い方がわかんないピロピロっていうなんかかわいいあのクラッカーのさパンってやったら出てくる紐みたいなのがついてるイルハトの髪の毛みたいですねうん <laughs> ね <laughs> 待って待って待って 生ハム味のねスナック <laughs> お肉の味のスナックですかねこれはねありがとうございますいやこれはあれですねあのあの飲み物がはかどる感じのあれですかねありがとうございます美味しそううんはい次 <laughs> 肉ミートって書いてさ肉味のとこにピッピって書いて上にイルハって書いてあるんだけどこれは 手紙はさ間違えたら書き直すものだと思いますはいということでね、えー、入浴剤ありがとうございますえっといつも「いいね」とかリプ編大変そうかっこコナミって書いてる <laughs> いやツイッターはなんかもうさ趣味みたいなものだからねいつもねみんなリプライくれてありがとうございますえー、大変そうかっこコナミだからバスボムでバスボムでリラックスしてありがとうございますちょっとねあの えー、ありがとなんかさここの入浴ですごいさいい匂いしたりさなんか綺麗な色にねお湯が変わったりするのすごい好きですありがとうございますえー、ちょっとこのやばそうなのいきますうんうんねえ ね写真写真で見,、ね、見せたいあのねダンストロベリーシロップダンキャラメルシロップ重いんだがえね待って待って1キロなんだけど1キロのキャラメルシロップといちごシロップ <laughs> そしてですねそしてですねなんとなんとなんとなんと 480g の練乳ありがとうございます待ってよく持ってきたねめちゃくちゃ重たい ちゃんこれありがとうイルハートの飲み物を用意したのでぜひ飲んでくださいありがとう一日でなくなると思う <laughs> えー、すごいなこんなでっかいの初めて見たかわいいありがとういただきますよいしょ、うん、さてさてこれねめっちゃでかいの来てたんですよこれを見ていきましょうねピロッと つも元気をくれてありがとうこれからも頑張ってねこちらこそありがとう開いていきたいと思います <laughs> こちらはですね肉のクッションでどこから見つけてきた <laughs> えすごいすごいイラハトがねよくあの絵に描いてるあの海賊肉みたいなやつのねクッションをもらいました とはですね、ちょっとね。いいよいいよいいまあ、あの、今の動きで分かったと思うんですけど、めちゃくちゃでかいです。はい。 <laughs> これはですね、よいしょえ、びっくりするぐらいでかいんだが、これでプレプレゼントボックス埋まったんじゃないの <laughs> えっと、これは、膝下枕。なんか、こう足の下にこう置くやつ。 でございますめっちゃでかい <laughs> よく持ってきてくれたねありがとうでもすごい気持ちいいこれ低反発系ありがとうございますえちょっと使いますね使いますねとか言ってすごいなんか明太子に見えてきたありがとうそうはいということでねまだねちょっとねあのたくさんあるんですけれどもねあの今回は紹介はこれぐらいにしたいと思いますいやんと に嬉しいでございますありがとうございますいやーえしかもさなんかあのねな何が嬉しいってちゃんとみんな Twitter の ID と名前書いてくれて <laughs> くれてんの <laughs> もうね名前見ただけでねああの人ねあの人ってわかるから本当に本当に本当にありがとうございますいやなんかねこうやってさいつもはさ Twitter とか動画とか生放送とかでさ こっちはいろはと喋ってるけどなんかみんなはさこうコメントだけ文字だけみたいなところからさそのねあの映画館で会えて直接ねこうみんなの顔を見られたっていうのねすごく素敵な経験になったなって思います本当に本当にプレゼントもお手紙もそしてね見に来てくれた皆さん本当に本当にありがとうございましたいやーなんて言うんですかね本当にね皆さんありがとうございます あー嬉しいななんかこういうのいいですねあのツイッターにプレゼントボックス埋めといてって書いてよかった <laughs> はいということでねまたねこういうなんかイベントとかライブとかね出れた時はまたこういうお手紙とかねねいろいろね書いてくれたら嬉しいなって思いますということで本当に本当にありがとう え、何えっと、イルハートがライブをするなら、場所は何側がいい <laughs> 待って。川え河川敷ライブ決定なんですか待って、会場ないんですかえ、え、待って待って、あのさ、あれですかテレビを持って、荒川とかで <laughs> やるってことですかえ、どういうことえ、そんなさ、そんなひどい話なくないだって、だってさ、本編で映画館でイベントしましたって話です。 <laughs> 映画館でイベントしましたって話してんのにさ、 <laughs> 待って、川、川、川はなしですけど、あの、 <laughs> 待って、あ、あ、あれがいいですあのね、川は川でもね、天の川はい、いいこと言った。天の川でライブがしたいはーいおしまい